En ze hopen dat de kutters plat Olha. Cara, olha que tá tá? Tem que pôr um aqui. Bye. Oh, lang meegaan. En dan moet je nog wat. Dus dat kan. Ja, en dan moet je zien dat het goed staat. En dan kan. Ja, dat is een Ja.